Ahora toca el turno del sintetizador. Para ello voy a seleccionar al Polysynth. Voy a seleccionar un preset de keyboards. El que voy a seleccionar es Electro Piano 1. Voy a deshabilitar los LFOs bajando por completo el depth. Ahora vamos a dibujar algunas notas MIDI al clip del sintetizador. Voy a reproducir esto para ver el resultado. Si necesitan copiar las notas MIDI pongan pausa al video. Ahora voy a cambiar las notas MIDI al bajo para que vayan más acordes con el sintetizador. Como pueden ver, he dibujado bajos largos de un compás de duración con diferentes tonalidades acordes con nuestras notas MIDI del sintetizador. Vamos a escuchar el resultado. suena mucho mejor, ¿no creen? Ahora voy a agregar un reverb al sintetizador. Muy bien, en el siguiente video vamos a crear la estructura musical de nuestro mini tema.